FS channel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys So langsung saja kita play videonya Let's go Lokasi berhadapan pekan sehari Oh itulah budak dia Assalamualaikum dek Waalaikumsalam Adik nasi lemak apa? Oh yang ni kan YouTube channel Ya ketahuan Aku nak tanya adik jawab ni Nasi lemak Nasi lemak? Ha. Hasil hmm. mak apa? Uh, ada gula teli, gula telur, gula telur. Ni ya, kerang. Gula telur. Aha. Gula keli. Gula keli yang ni? Ha, kerang. Kerang. Kerang. Ayam. Ha. Siapa buat? Ibu. Ibu buat? Ha. Adik-adik memang jual kat sini ke? Ha. Tapi kalau sekolah? Sekolah ibu, ibu jual. Ibu jual sini ke? Ha. Selalu bawa berapa bungkus? Ha? 100. 100. Satu berapa? Singgit. Satu ni singgit? Ha. Untuk seorang sorang tak takut eh? Ha? Tak takut lah. Tak takut. Nama siapa tadi? Ha. Afif. Abang panggil adik Afif. Ha. Umur berapa ni? 12. 12? Ha. Kenapa macam dah satu abang ingat? <laughs> Ada berapa banyak hari ni? 22. Hmm. Oh, kira macam ni dah tahu 22? Ah, lima kali tujuh lima kali tujuh tiga puluh lima tiga puluh tujuh enam kali lima tiga puluh tiga dua Abang nak tengok dulu boleh tak Dalam dia ada apa ah, Boleh Tapi abang nak tumpang duduk sini ah, Seringgit Siapa yang tolong bungkus dek Ibu Ibu Wah Gulai tulang dia Masih emak macam ni je eh, Sini Kira tak ada sambal semua Ah, uh, gulai terus lah. Ni kerang Wah kerang ni menarik ni tengok ni Ayam tu Gulai ah, geli Wah gulai geli Tengok asyik ada daun kari lagi So saya nak try gulai telur Adik ni panggil gulai telur ha. Abang panggil gulai telur Orang Bineng Orang Bineng Adik memang masuk orang Bineng sini lah Haa ah, orang Bineng Okay Ampah tengok ni saya dah ambil telur sikit Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh. Betul, rasa gulai dia terus. Sedap. Sedap. Okey, yang penting guys. padu sempoi. Eh. Adik ni pun dengan sempoi. Eh? Okey, jom kita layan. Dua je kak, tak cukup kak? Eh kak, tak payah kak hari ni. Saya tolong bayarkan. Eh? Betul, betul, betul. Okey, terima kasih. Ah. Oh, orang rumah suka? Haa ah. Oh Lepas tu, apa? Dia punya nasi tu, dia memang rasa lemak sikit lah ya? Rasa lemak oh. sikit? Haa, ah, terbaik lah Tak apa, hari ni Saya tolong Cuma ha. je, berapa ni dek tadi? Haa, sembilan Sembilan? Eh? Abang tolong bayarkan eh Eh ni, abang pun tak payah Bagi balik Haa Saya tolong bayarkan bang Terima Okey bang, terima kasih Tak payah, tak payah Tak apa, hari ni dah ada orang bayarkan dah? Ha, betul kak. Tak, tak apa kak. Tak, tak, nak, nak tambah lagi? Tak payah. Okey, terima kasih. Tak payah, tak payah. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Adik, tolong bukuskan 8 ni boleh? Ha. Hari ni tak apa bang? Dah ada orang bayar kan? Ha? Satu cukup ke? Satu tak cukup ni? Ah, orang <laughs> bayar mana dua orang. Ha, orang lagi dua. Bila ha, dua. Bila, bila. bila selok? Orang bayar. Ha, betul betul? Ha. Terima kasih bang. Selalu beli sini bang? Selalu Sedap. Mantap. Acik selalu beli sini, Cik. Ha? Selalu beli sini. Ha, kadang-kadang. Ha, kadang-kadang. Kadang-kadang. Ha, Hari ni tak payah, Cik. Dah ada orang bayar. Ha? Dah ada orang bayar. Siapa bayar? Siapa ada lah. orang bayar kat sini tadi. Oh, ha. Hati-hati jalan. Tak payah, tak payah. Hari ni dah ada orang bayar. Ya. Dah ada orang bayar. Oh, okey, terima kasih. Ha. Terima kasih. Selalu beli sini, Haji? Duk beli juga. Komen sikit sedap tak? Ha, boleh lah. Boleh lah. Ya. Okey, mantap je. <laughs> Ha, Hari ni dah dua orang bayar? Okay, oh, ya. Pernah beli sini? Ha? Pernah beli sini? Tak, first time. First time beli? Ha? Ah, okay, lepas ni boleh rasa adik. Ya. Terima kasih. Ya. Adik tak ingat dah berapa tadi? Ya? Tadi yang yang baru sampai berapa? Tadi baru pada kena balik bilik tadi ada 14. 14 yang baru. 14. 14 sampai 32? 46 Wah, hebat adik ni Mesti kat sekolah sudah dapat nombor 1 Ada Ada <laughs> Boleh tak? Uh, adik tolong je lah bungkus uh, ha. Bungkus dua, dua, dua ke campur-campur Nanti orang main tinggal bagi je Ada orang minyak Jazakallah Terima kasih Masya Allah Terima kasih ada orang sedekah. Ha. Okey dah habis dah eh. Ha. Beli kau kemas. Tadi berapa ah? 40 46. Betul? Tak ada tak ada salah. 46 ringgit. 46 je, kali guys. singgit berapa? 46 kali singgit. Ha. Dia 46 dah. 46 kan? Ha. Kenapa adik tolong mak? Sebab kalau ni nampak macam macam kesian lah mak mak kasi kasihan oh. kat mak. Ha, oh. Tuan tolong dapat upah tak? Ha, dah ada. Ibu tu bagi. Impian Afif apa? Doktor boleh. Ha? Doktor boleh. Doktor? Ha. Berapa tu? 46. 46. Dekat abang ni kan? Ada 700. Hmm, oh my god. Hmm, melambak. <laughs> Berlambak. ha, ada tu ambil, ambil je. Eh. Ha? Kira ni 46 tadi adik jual nasi upah adik 100 boleh yang lain tu adik bagi dekat mak dengan ayah lah. boleh simpan yang elok nak ambil ke ni malu malu tak apa cepat ambil cepat cepat ambil kalau adik ambil ni abang seronok lah terbaiklah lah. adik ambil simpan terus simpan poket terus malu orang tengok <laughs> Kirim salam mak ayah eh. Jangan sesahkan mak ayah. Belajar aja Jin. Ha, tadi adik, abang tengok adik pandai kira. Laju. Abang tak pandai lah. <laughs> Okay, semoga adik sihat eh. Makin apa? Makin bijak. Ha, kita semua dirahmati Allah kan. Sihat. Semoga keluarga adik, adik semua diluahkan rezeki lah. Okay? Abang gerak lah. Sebab abang ni ada kawan abang tolong ni. Ha, abang jumpa dekat tepi jalan ni. Abang panggil dia, dia naik motor lah. Kau abang nak jalan kaki lagi sini ni. Ha. <laughs> okay? Okay. Salam lah. Masya Allah, Senangnya dia. dia buat sendiri guys Oh dia titik simpan kat situ lah Allahu Akbar terbaik lah adik ni 12 tahun loh guys 12 tahun dia memang <tsk> The best lah Dia bantu mak dia untuk jualan nasi lemak dan nasi-nasi apa tadi Nasi kari lah ha, lah macam-macam juga ada kerang Ada ayam Ada apa lagi pun teri ke apa tak, tak faham jugalah Sebab uh, tulisan dia memang tak nampak macam tu Dan ada nasi telur juga Tapi memang hmm. Yang harus kita salut daripada anak ini adalah Dia itu umur 12 tahun membantu orang tuanya dan dia melihat kasihan apabila orang tuanya itu harus banting tulang sendirian. So itu memang sangat-sangat keren sekali dan itu patut kita contoh dan buat kawan-kawannya berbanggalah kalian karena mempunyai teman yang seperti itu. Jarang sekali orang istilahnya yang mempunyai apa namanya ya rasa empati yang sangat besar kepada orang tua. Terkadang ya terkadang anak itu hanya menangis, hanya ah, meronta-ronta kepada orang tua, nak inginkan sesuatu. Tapi adik ini memberi pelajaran bagi kita bagaimana agar supaya kita itu senang membantu kedua orang tua. So the best lah buat adik ni Terbaik memang Banggalah Terima kasih dah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel saya Dan juga FS channel Jangan lupa untuk bahagia Jangan lupa untuk senantiasa sebarkan kebaikan Saya pemain untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh